Thank you. per les instal·lacions del CityLab, el Centre d'Innovació Tecnològica de Cornellà de Llobregat. Aquest va ser el tret de sortida de la visita d'una petita delegació de representants de la red de telecentros d'Extremadura, formada pel diputat de Desenvolupament Local de la Diputació Provincial de Badajoz, Juan Antonio Díaz, i la responsable de la red extremenya de telecentros, Fernanda Jaramillo. acompanyats pel cap de servei de la Societat del Coneixement, Ricard Faura, del director del CityLab, Javier González Abad, i de la responsable de l'Oficina Tècnica de la xarxa Puntic, Esther Sobies, els convidats van recórrer les instal·lacions de l'edifici i van conèixer de primera mà alguns dels seus projectes, com l'àrea de robòtica, el Senior Lab platós de televisió. Al final del recorregut es va fer una presentació de la xarxa Punti i del seu model de funcionament força diferent de l'extremeny. La red extremenya compta amb 246 telecentres distribuïts a les províncies de Cáceres i Badajoz i pertinents a les seves respectives diputacions. El Consorci Identic és el responsable de gestionar aquesta xarxa i aportar-hi el suport, formació i continguts. Malgrat les diferències, l'objectiu de la trobada era buscar punts de connexió i sinergies de cara a futurs projectes en comú. No solo lo veo posible, sino que es que es una necesidad imperiosa y los que tenemos responsabilidades políticas nos cansamos permanentemente de decir la necesidad de unificar y de aunar esfuerzos entre las diferentes administraciones públicas y privadas y en este caso pues es una realidad más. Yo entiendo que, es fundamental hacer ese, esfuerzo y esa necesidad de coordinarnos más que nunca, ¿no? Y por tanto, pues creo que la presencia nuestra aquí y espero que la vuestra pronto en, en nuestras tierras nos permita mejorar, eh, si puede ser, pues eh, esas relaciones que no puede ser de otra manera necesarias de, bueno, pues de tener esa relación permanente de intercambiar proyectos y programas. No solo es que creo que vamos a desarrollar proyectos conjuntos, sino que ya lo estamos haciendo. En estos 10 años de andadura vuestra, eh, el resto de las redes también tenemos una, una media de, de esa edad y venimos desarrollando desde hace ocho años proyectos conjuntos, proyectos que no siempre se materializan en actuaciones que podamos ver, pero que sí eh, se comparten buenas prácticas, se consigue intercambiar eh, el conocimiento de personas que están gestionando, que, se están, que están al frente de cada una de las redes y eso nos enriquece a todos y a todas los que estamos dentro de este, de este formato nuestro de desarrollo local que se llama Telecentro. Al representante de la red extremeña van destacar la sostenibilidad y capacidad inventiva de la nuestra xarxa y ens van un mensaje de felicitación amb motivo del de aniversario de Puntic. Ha causado bastante impacto esa capacidad de involucraros en numerosos proyectos pues hoy por ejemplo en una situación de crisis palpable y latente la necesidad de dirigiros a proyectos por ejemplo de orientación laboral, de trabajar con, con los parados y en definitiva ser bueno pues una red viva y en, continua, en continuo rearme y por tanto esa capacidad de, emprender o de innovar. ¿no? Yo creo que eso me quedo un poco con esa sensación. Bueno, pues primero daros la enhorabuena porque cuando uno cumple 10 años en un trabajo tan arduo y tan innovador, pues es merecedor de esa, de esa felicitación y sobre todo, bueno, pues animaros a seguir con esa capacidad que manifestáis de, de mejora permanente y por tanto, bueno, pues eh, para nosotros nos parece que es un referente importante y en ese camino esperamos estar con vosotros. Conocer la Sarsa de Telecentros para la red extremeña ha supuesto un modelo de, de red y un ejemplo, primero, en sostenibilidad, Segundo, en desarrollo e invención de proyectos que están siendo capaces de dar respuestas a los problemas actuales y que están sabiendo dar una salida a la crisis a aquellas personas que más los necesitan. ¿no? Y está poniendo en valor la tecnología como un acelerador eh, para encontrar soluciones a esos problemas. Desearos que estos 10 años eh, sean el punto de inicio de otros 10, de otra etapa, de otro espacio de reflexión, de encuentro y de crecimiento, y en el que estemos presentes, en este caso la red extremeña, la red catalana y, por supuesto, desde la Asociación Comunidades eh, Comunidad de Redes de Telecentro que nos une. Y felicidades y hasta la próxima.